4 5 6 7 perché Perché? è tutto è tutto e lo si vede come si vede ecco ecco Sempre perché si trova. Ma si trova, si trova. Salto gioco. Ma si trova, si trova, si trova. Ah, qui, ah, qui. Тэгээд завод завод. Тэгээд завод завод. Zitta, zitta, zitta. Foto in fila, foto in fila. Perché non marco? No! كباز بدرايف بدرايف مازن ومسكن وسكوت يزاحم يزاحم احتمل احتمل بلا بستني بستني اوكي بلاك كاون بلاك كاون Non so se... Non so se... Ragazzi, io non posso... scusate, scusate. Ok, uscito, uscito. Ok, fuck, per questo, per questo, per questo, vabbè, vabbè. Bene, bene. Ma questo non si vede, non mi strumento. Cosa... Merda, sono dietro l'altro, l'altro, sotto fortissimo. fortissimo. Ok, al scacco subito. subito. No, raga, quanti. quanti. Questi cosciano, cosciano. sto mettendo, sto mettendo. Mm. No, no. No, no. così, così. Controllamelo, ma cosa? Ma cosa? Il vitello, il vitello, Se mi mi spawna. 走走走走！得上，得上。walk walk。

我が心ものめり込んで 走走走走，来克罗，来可罗！来克罗！怎么？怎么？哪来的？哪来的？刚刚你不是说啥子？我听声音了。我不知道这个。我也不知道这个。我来过来，过来，过来！过来，过来！来声音，来声音！可、可、可、可、可！可以，可以，可以！ Sim, odeio comer o romance, mas tu põe onde eu te pau. Тазал, тазал, тазал. Обрезал. Вот так, вот так. Tezi yastı. Rubası. Senin karbeten bakın bakın. Tiz bakın bakın. E bene, cosa, cosa, cosa, cosa, cosa, presenza. Tappa le tizze, tappa le tizze, vai. Tappa le tizze, tappa le No, no, non c'è più, non c'è più. E poi sei la tua famiglia, perché se diventati amici Eseculo! Era questo il gioco! Ma Eseculo! È stato interessante, del pubblico. Approfitto e saluto tutti i miei amici di Calamania. Ma tu è la prima volta che vieni in Italia? Sì, la prima volta. Provate! c'est non. Non, c'est Si un C'est non, blanc. On se fait tous complètement. Complètement. Non, questo. No, dai, quello stavo, quello stavo qui. sentito poco io. Poco io. Io, me stesso. Ti vai, ti vai.

Macina. Macina. Mm. Massagem comida. comida. Abençoe, abençoe. Mas como é essa? É não vejo isso, isso, isso. Entendi, entendi.

não, não, não, não, Gumras, é é é Gumras. Eu esse é esse vídeo de tchazão. Com essa obra de um câncer.

Davide Junior Junior Aspetta perché io Aspetta perché io Ho questo video Ho questo video Ho cos'è Ho cos'è Ma senti Ma senti Che mai questo Che mai questo mm.

Dopo che scrivo, scrivo. Dopo, dopo. Let's go, let's go. そうなんかここここうんふんふんあすごいすごいすごいすごいグズグズグズそういうところです負けっか負けっか Altın yol, altın yol, altın yol. Bas, bas. Nasıl doldu, nasıl doldu, nasıl, nasıl, selim kayıt, selim kayıt, gidi, elime bas, elime biraz tabat, biraz tabat. Kadar, kadar, kadar, kadar, kadar, Stunned, stunned.

disaster, disaster, disaster. Lucas, Lucas, sus, sus. Sus, sus. Sus, sus, sus, salam, salam. Está bien, está bien. Pero no Deus. Deus. Pela coisa, pela coisa. que é pequeno.

Colos, Colos, Colos, Colos, Colos, Colos, Colos. Telefon kassa, kassa, kassa. Dosi di madonna, dosi di madonna. Usa questo, usa questo. Due patte, due patte. Scammare per dire, per dire, per dire. Per dire tutto, per dire tutto.

questo, questo, questo, questo. Stiamo diventando zombo. Stiamo diventando zombo. Anche scriva spons, spons. Cosa per cosa cosa cosa cosa E sei perché non trovo ti trovo Mi sono fermato, mi sono non Tu la lanciamo, lanciamo C'è non c'è questo C'è più cosa, non più cosa Eccolo, eccolo E non fatto, l'ho fatto 새벽 왔어 맞아 그 맞아 그 내가 스물그룹 늦어진다 Отведал, отведал, отведал. Сеста, сеста. Тыгазы, тыгазы. Ну, была, сеста, ну, была, сеста. Правильно, правильно. Ну, это на багор, ты на багор. Это багор, это багор. Это багор, это багор. Сзади, сзади. No, vabbè, io ho contrattato quello, ho contrattato quello, ho contrattato Risultalo, risultalo. Vedete, tutti quanti l'hanno, tutti l'hanno. Povero, povero. La povera, è mio, è mio. Ah, eh, sono grande! Eh, да, да, да, да, дивись, дивись, ти сказала, ти сказала. Ти покажи, ти покажи. Козлах, козлах. Сразу показывай, сразу показывай. Мужик, むずいますうわっうわっおもうおもうとこですおもうとこですペッパペッパペッパウンザパウンザパてもらってやんてやんうずちゃんうずちゃんもか No, no, no, no, no, no, no. maestro, vedete dove vedete dove No, no Lucas, no lui, no lui, no Lucas, no, no lui, no lui, ancora giusto, ancora giusto. Ma quello c'è solo, c'è solo tu. Sì. Ah, ma, ah, lato, lato. Aiuto, aiuto, aiuto. 죄송합니다. 죄송합니다. 죄송합니다. 죄송합니다. 네, 아버지, 네, 아버지. 님 credo, che non sia morto. Non si stava più, non si stava più. Ah, ma si avevo potuto tutto questo. questo. Dai, mi finisco! Ma cos'è questo? Ma cos'è questo? Pa! Pa! Eccolo, eccolo. Non si sta più, non si sta più. Vabbè, vedete che si sta più, si sta più. Niente, niente. E dove sono di stufa? Sono di stufa. E, e, spot, spot. Perché? Perché? Non stavo più cosa, più cosa. Io non sono passato. passato. Non si stava più, stava più, già come prima, bocca. Non capisco più io, Ah, mazza, mazza. Eh sì, perché tu sei morto. lo so, lo so, lo so, lo so, lo so, lo so, zgodzą, zgodzą, zgodzą, zgodzą. No! Rozum! Rozum! Rozum! Powodzenia, powodzenia, powodzenia. 들어가겠습니다. 어 진짜 박나 스펙 아니야 스펙 아니야 끝났어 끝났어 어디 비워야 나노 나노 여자가 여자가 Marco, che però che puzza, tira? Puzza, puzza, lunga, puzza. Così, là, prima di mettere. Ti vedo giù, ti vedo giù. Ma io ti devo mandare. Sì, fai, sì, va bene, che parlate, che parlate. Guarda, guarda, guarda. Dove baci? Dove Non Molto grande, molto Un attimo, perché già ti stiamo perché non ci faccio non ci infatti lo voglio. Eh. Ma no, ma vieni con me, vieni con me. Eee, basma dökülür, basma dökülür. Kır, dön kır, silah attı, kır, silah attı, kır. Tıkır, tıkır, tıkır, tıkır, tıkır, tıkır. Saniye, saniye. ci ti vanno un dito. Vanno un dito. Ci volevano un dito, mi aspettavo. brutta. La brutta. Baby, baby.

んです。ごったんですよ。ボトルがてぐるます。バックの対策。バックの対策。No, no, stop it, stop ራስ ምልክት крутого плюха. Wezzini, Wezzini, Wezzini. Wezzini. Ma che bo... Sono piccini, cammini. Venazzingela, venazzingela, zingela, zingela, zingela. Più tempo per l'utente dei tecnici. Eh, eh. يغادر يغادر يغادر Woo, woo. 이거 나 좋은 문제 없고 좋은 문 없고 퀘스트 퀘스 요원수 그때 요원수 그때 더 말해요 말해요 Hi everyone. Hi everyone. Thanks for coming so fast. So fast. A meteor landed on the beach in Adventure Bay. One safe, One safe. meteor fell near the beach without causing too much damage. Work together to find where it landed and bring it to the lookout. Use Rocky's flock to collect and recycle the garbage on the beach. Use rubber to clear a path so we can meet the meteor. All right, Paw Patrol, on roll! Robert, Robert. as many as you can to get reward. Watch jump, jump! out! Try to get as many as you can. Oh no! Oh no! Next, next, next! trip, third great, great, great! Look at all those umbrellas! Try jumping up! You did it! You did it! You did it! Someone left trash on the beach. Use the triangle button to recycle. Good to good. Good to good. Well done. Well done. Well Use the drill to clear the wrong array. Use the R1 button or L1 button to switch from rocky to rubble. Rubble. Rubble. Great. Great. Great. to activate the range, a shield must be nearby. Add the shield to your collection. Awesome. You found the first bag. Rocky, Rocky, Rocky, Rocky, You're doing You're doing 내가 진짜 신발 산다 진짜 진짜 진짜 괜찮고 괜찮고 네, 삐져 마시고 네, Pesa más, pesa más. Menos hermanos. Ağzımı zorla, ağzımı zorla, ağzımı zorla. Olmuyor, olmuyor. Sokakta, sokakta. Sokakta, sokakta. Olmuyor, olmuyor, olmuyor. Olmuyor, olmuyor. Добро, оба се много преда, преда, преда, преда, тако. Не, ма пишу ги да, ата. Ата. Се е мудно. Се е мудно. Да. Да. 욕 들어 욕 들어 Opa, opa. Hold on, hold on, hold on. Hold on, hold on. Sì. Ti do il benvenuto nella città di Peppa ti che divertirà in moltissimo. Tra poco incontreremo Peppa ma prima non dobbiamo camminare. Usa la levezza, la levezza. Mi chiamo Michael Burns, sono il direttore dei progetti speciali della Allora, una verde se siete così cari, così ci vorrà solo qualcuno. aller. On va aller. Corro, corro. Ora premi un pulsante per dotarlo. Ricordati di usare questo pulsante quando compare il mio schermo. No dai, no dai, no dai, questo, no dai, questo. Io non so, io non so cosa. Dovete non le spese in Sì, sì, non pensa a io vi vediamo. Non ci ho fatto un detto, un detto. Dobra, non bardzo dobrze, non dobrze, mikro, Mestre do Oeste. Conde. Conde. É, é. É mano, eu sou o primeiro, primeiro. Tu, tu. Master. Master. Moro, moro. 老早，你说我老早了。

저거 누구냐 저거 누구냐 Спокойно, спокойно, спокойно. Спокойно, спокойно. Сегодня ты говоришь, что я буду. Но сильно, сильно. Э, э, где же ты? Я разгадила, разгадила. Ты разгадила. Пафом, пафом. Вот этот, вот этот. Привет, привет. andato, sono andato! Io sono fuori, io sono fuori. fatto, ho fatto perché sono ballato, ballato. Eh, eh, eh, eh, eh. Pokémon. Pokémon, Pokémon. Espada. Espada. Erva, você erva. cosa causale eh, causale pressiate eh? pressiate perché troppo bianco perché troppo bianco no non riuscivo non riuscivo non troppo ghiaccio troppo ghiaccio no no so e so so, so Did this work? Fuck control. No. Control. Control. No raga io ho visto no, io ho visto Super Super Però guarda non si vede se muore È per terra È per terra E eh, no se si rompe contro il controllo Fuoco cazzo Fuoco cazzo Bak was sonst, was sonst. Ok, Zizi, ma questo video, questo video, addio, curva, curva, curva, curva. Un più, un più. Forse tu già, forse tu già, a cos'è, a cos'è.